踊り「春道」という曲春日部というのは藤が有名でございましてその曲、えー、そのをモチーフにした曲でございますそれでは踊り教授会場の皆様にレッそれでは参ります踊り子構え くさんのご声援ありがとうございましたありがとうございました。